这面膜油是会让脸明亮的，然后刚刚打开来是我喜欢的那种质地，它是这种乳霜状的，乳霜状的精华。然后我的皮肤对这种精华的面膜都还蛮有感的，就是皮肤真的是会变亮，所以来试试看。我会先。 擦一点在脸上，好，然后呢，它就这样小小一片，这样子，跟化妆棉差不多。啊，把它放到这个仪器上面，这个盖去。 a soothing warmth preps the skin to receive the full benefits of this brightening complex. Green LED immediately begins helping to even your skin tone. Ustaz Bye. 谢谢，看看有什么要帮忙拿？OK OK，饮料。饮料。对。我帮你拿好好好，谢谢。 <laughs> 谢谢，辛苦了，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。小心哦。 刚拍完，然后，然后这次拍摄我觉得还蛮好玩的，就是跟想象比起来，可能我以为我会很紧张，结果没有。然后拍摄过程也蛮好玩的，然后这也是第一次拍这种比较大型，就是正比较正式的广告，我觉得蛮特别的。上期待影片，请大家多多关注吧，在路上。 那家咖啡店，它其实蛮吵的，外面。然后它是在捷运站的后面，然后觉得有点小可爱，小小的，跟别所很像，是别所就是比较安静、漂亮的感觉，然后这边就是还蛮，我觉得还蛮日常的吧，觉得蛮可爱的。然后刚刚点的是黑糖拿铁，带着行李，然后又多了一袋东西。 后一样肩带手包包这样子。 泡红茶变成玫瑰花茶，好，您买果酱我也送一个效果，是，很清香，哎，爽口，我要吃辣的看看，嗯，很香，我们的白辣酱非常香，什么看川麻辣？对啊，综合也没。那个零食吧，开心果是另外。 醋也是一门学问。真的不知道。完全不知道。真的看不懂。天都是黄黄的。 这边有没有可以折衣服的时候？我发现这个配色超眼熟的，就是很像我最近做指甲，而且颜色一模一样。你看，超好笑的。只是我的白色是有点珍珠反光，就是有点绿绿的。那应该看不出来。真的是生活的灵灵感。